Good morning. Sì, eh, come dico in questi casi, non è proprio mattina prestissima, ma comunque mattina, che sono le 11 e mezza, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente, David. Lynch. It's uh, February 24, 2022 and it's a uh, Tuesday here in Naples. Uh, clear morning, very still right now, 57 Fahrenheit around 14 Celsius and uh, this means that uh, sempre per me ovviamente, perché comunque in generale fa un po' freddo, comunque per me, for me, eh, non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda, con questi giorni in questo periodo, ma come sempre lo dirò fino a subentrare la primavera, invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto eh, lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma ma quantomeno di combatterlo il freddo. Eh, sì, poi per quanto riguarda il video sui pensieri, eh, come sempre eh, quest'anno lo faccio separato dal report, quindi occhio se vi interessa. Anyway, as it just see from the window this afternoon I think uh, it'll be going to be up to the same degrees of this moment or uh, anche qualcuno in più, ma dobbiamo sempre vedere, but uh, in absolute the very important thing is that uh, surely we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. All Along the Way ovviamente qui altre 4-5 ore perché alle 5 farà sera. Ma bene così, che dire in questi casi? Speriamo di continuare con questo trend. Per cui... Said this... So, from the mythical window, with the color of the curtain, sublime oggi nulla da dire, and it's uh, green. roller shooter behind me on the top not visible and in fact in this shot and finally from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day in all the people, follow the channel reports, sì un saluto veramente a tutti, a domani o al video pensiero.